Creo que es una experiencia muy eh, importante para las personas porque mm, se confrontan con mucha gente de diferentes eh, eh, ciudades y países y eso es muy importante para las personas, para mí. Porque creo que es un país muy similar al, al de Italia. Siempre me ha encantado, no sé bien por qué, pero siempre me ha encantado y desde que soy pequeña que quería venir aquí, pero nunca he venido antes y así que en este, <laughs> ahora puedo. <laughs> Tiene el plan de estudio muy similar al mío y así que es importante esto porque es eh, más fácil para mí para lo, los exámenes. También es, eh, es telemática, así que es eh, igual a esta. Espero, que, espero de aprender mejor el español, ver más, más ciudades que puedo para ver la España como, como quiero verla. Sobre todo Madrid es un poquito banal, pero nunca he visitado antes, así que espero que visitar Madrid. Inicialmente un poquito mm, no tan fácil, pero creo que con el tiempo sí, porque son similares a, la nuestra. Muy, muy bonita, muy grande, no, no creía así bonita porque en online eh, un poquito la he vista, pero no creía así bonita y grande también.